Svariata, più una può smontare. Cherokee. sok szép finomságot ad nektek ez a gazdasszony. Van-e még valakinek is kosár? Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, Amen! Meghallgatják a Betlehemet? Meghallgatom! Megy az a tehén csaja besönyít a góréba. Gyere be, Jóska! Gyere be, Gyura! Gyere be, Gyura! Jöjjön már öreg! Messzire jöttünk, elfáradtunk. Muszáj leheveredni. Robot egy dombocska, rajta egy maradka, Vidd el a Jézusnak, az ő anyának ajándéka. Hely, juhászok, a források, de gyönyörű ez az éjjel, már csak tekintsetek széjjel, Pontra, juhász és bacsú.

meg a keresztet? Mit a perecet? Jaj, Mit támadott? Á, de jó támadtam, füstölt kolbászt rákcsáltam. Gazd uram, olyan szálkolbászt akasztott a nyakamba. Nagyon olyan hogy rőföt húzta magam után a föld. Most nem akar hajamozó Gyere, öreg, inkább táncolj! Hát táncolj! Ahol Párizsban elmentünk, Dopo viola Köszönöm nektek a házi nevében. Isten áldjon benneteket, gyertek el jövőre is.